Künstliche Intelligenz kann helfen, Krankheitsverläufe und assoziierte Risiken von psychischen Erkrankungen vorauszusagen. Die UPD wird solche Technologien vermehrt brauchen, um neuartige Diagnostika und Therapien zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Experten aus den Gebieten Technik, Informatik, Translation, Ethik und im Zusammenspiel mit unseren Fachleuten ermöglicht uns rasch neue datengestützte Therapieansätze und Diagnostikansätze zu entwickeln und in unseren Kliniken einzuführen und damit Menschen mit einer psychischen Erkrankung besser zu helfen. können.